سڵاوتان لێبێت هاوڕێیان خۆشەویستان بە ڤیدیۆیەکی نوێەوە هاتینەوە خزمەتی خۆشەویست ئازیز لەم ڤیدیۆیماندا باسی داخستنی ڕێکلامە بێزارکەرەکان دەکەین کەوا لە ناوەندی یاری تووشمان دەک فەرموون لەگەڵ من با دەست پێ بکەین بەبزانین چۆن ئەم ڕێکلام و بێزارکەرانە دادەکەین بەڵام بیرتان نەچێت سەرەتا لایکی ڤیدیۆکە بکەن ئەگەر بەدڵتان بوو سەبسکرایبی کەناڵەکەشمان بکەن. بەڵێ بەڕێزان ئەمە بۆ مۆبایلی گالاکسی واتە سیستەمی ئەندرۆید سەرەتا پلەی ستۆر دەکەینەوە لە پلەی ستۆر ئاد بلۆک ئەمەیان هەڵدەبژێنین ئاد بلۆک فۆر ئینتەرنێت ئینستۆڵی بکەن بەڕێزان لە ژێرەوەی ئەم ڤیدیۆیە لینکەکەی ئەم بەرنامە بۆتان داناوە دەتوان ئێوەش داونلۆدی بکەن وەک بینیتان بەرنامەکەمان دانا ئەمەش ڕێکخستنەکانی خۆیتی دەتوانن ئێوەش دایبنین موبایلەکەشم خاوە بە وکاری تەسویرکردنەوە هیوادارم سوتان لەم ڤیددیوی بینی بێتن تا ڤیددیوی تر هەر شاد بن